हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग जानेंगे व्हाट्सअप के बारे में आपको तो पता होगा व्हाट्सअप जब भी आए थे बहुत ही धूम मच गए थे बहुत ही आने के कुछ महीने बाद ही जो है बहुत ही वायरल हो गया तो जाने से पहले भी धूम मचा के जा रहा है तो इसे कुछ प्रॉब्लम हो गए थे इसका प्रॉब्लम की वजह से इसका बहुत सारे यूज़र जो है लेफ़्ट हो गए यहाँ से मतलब व्हाट्सअप को छोड़ के दूसरा सिग्नल ऐप टेलीग्राम यूज़ कर रहा है इसका ऐसा क्या रीज़न था जिस रीज़न की वजह से व्हाट्सअप छोड़ना पड़ा और व्हाट्सअप की से मतलब क्या ऐसा प्रॉब्लम हुई थी इससे पहले भी सुनने में आ रहा है इससे पहले पहले एक सेम प्रॉब्लम थी लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम मैसेंजर चलाने वाला एक ही है उसका जो सी e है मार्क जुगरबर्ग है तो उन्होंने पहले बताया कि इसका जो मतलब प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया दिया जाएगा लेकिन किया नहीं है तो मेन मुद्दे पे हम लोग आता है कि इसका जो प्रॉब्लम था इसका साइबर एक्सपर्ट ने हम लोग को बताया इसका जो हम लोग कभी भी आपस में जब भी कम्युनिकेशन करते थे व्हाट्सअप में आ, हम लोग ग्रुप क्रिएट करते थे तो इसका जो ग्रुप का एक लिंक जनरेट होता है जब भी हम लोग गूगल में जाके सर्च करता है कि कोई भी ग्रुप के लिए जब भी सर्च करते हो व्हाट्सअप ग्रुप के लिए तो आपका सामने बहुत सारे ऐसा ग्रुप का लिंक आ जाता है लिंक के जब भी आप क्लिक करते हो तो उसमें ज्वाइन मतलब ग्रुप में मतलब विजिट होने के लिए आपको मतलब किया जा कहा जाता है तो उससे पहले ऐसा नहीं था कि जैसा कि कोई भी ग्रुप में आप ज्वाइन करो तो उसका जो पूरा कॉन्टेक्ट है कॉन्टेंट है या कोई भी जैसा कम्युनिकेशन होता था आपस में तो एक देखने को मिले बहुत ही मतलब सिक्योर था लेकिन 2020 जनवरी में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई जिसके वजह से मतलब ये ओपन होने लगा गूगल में हम लोग जब भी, भी कोई व्हाट्सअप मतलब ग्रुप के लिए जब भी गूगल में सर्च करते हैं तो कोई भी लिंक पे जाके जब भी उसको विज़िट करता है मतलब ज्वाइन करता हूँ तो उसमें क्या होता है उसको पूरा जो कॉन्टेक्ट है उसके साथ आपने क्या बात की है वॉइस रिकॉर्डिंग वीडियो एनी मतलब उसमें देखने को मिलते थे मतलब ये पूरा ओपन हो गए थे उसके वजह से जो है आ, माना जा रहा है कि बहुत सारे इसका जो है मतलब फॉल्ट थे इसके वजह से हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ तो इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बना है बहुत सारे न्यूज़ बनी है और ज़्यादातर ऐप्स जो होता है ना ऐसा कि रिलेटेड जैसा कि व्हाट्सअप के रिलेटेड बहुत सारे ऐसा ऐप होता है जो इंडिया के टारगेट करके करता है क्योंकि इंडिया में आपको पता होगा यूज़र बहुत ही ज़्यादा है बहुत ही पॉपुलेशन ज़्यादा है उसके वजह से इंडिया में टारगेट कर मतलब व्हाट्सअप छोड़ रहा है क्योंकि कम्युनिकेशन ऐसा चीज़ है कम्युनिकेशन ऐसा चीज़ है जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि प्राइवेट कुछ ऐसा चीज़ है जो किसी के सामने ऐसा मतलब ओपन ना हो किसी ना ना जाने ठीक है तो ऐसा मतलब जैसे कि आपको तो पता होगा कि हम लोग कोई भी पर्सनल चीज़ जो है उसको हाइड करके रखना चाहते हैं ठीक है तो असम्बली या कोई भी ग्रुप जब भी क्रिएट करते हो उसको भी हम लोग मतलब आपस में प्राइवेट जितने भी बंदों को हम लोग उसमें ऐड करते हैं तो उसी को हम बीच में ये बात मतलब रहना चाहिए ऐसा मतलब सोच के हम लोग जैसा बनाता है तो अगर व्हाट्सअप ने ऐसा मतलब कर दिया इसका जो मतलब सीकोर है आई होप इसको मतलब इसको जो है मेंटेनेंस करेगा व्हाट्सअप का जो सी e है मार्क जुगरबर्ग लेकिन उससे पहले बंदे लोग मतलब भड़क गए तो आपको पता होगा ये सब छोड़ के फिर दूसरा ऐप यूज़ करेगा क्योंकि इंडिया वाला किसी को सुनता नहीं है और हम लोग तो पता होगा कि जो जो चीज़ फ्री में मिलता है तो उसी को हम लोग मतलब इस्तेमाल करते हो अगर फ्री में मिले अच्छा मिले तो उसको इस्तेमाल करना भी मतलब जायज़ है ठीक है आपको पता होगा कि 2009 या 2010 में ऐसा कुछ समथिंग टाइम पे मतलब व्हाट्सअप आए थे व्हाट्सअप आने के बाद बहुत ही वायरल हो गया बहुत ही उसका यूज़र जो है मतलब अचानक बढ़ने लगा और उससे पहले 2005-6 की बात करें तो हम लोग जब भी मतलब आप हम आपस में जब भी मैसेजिंग करते थे ठीक है तो वॉइस रिकॉर्डिंग का कोई मतलब कोई सिस्टम नहीं था तो आपस में हम लोग कोई भी टाइप करके जब भी मैसेज भेजते थे तो बहुत ही मतलब वो एक्सपेंसिव था बहुत ही कॉस्टली था तो इसके वजह से हम लोग जो है व्हाट्सअप यूज़ करने लगा तो व्हाट्सअप ने बहुत सारे हमने आने के बाद बहुत सारे हेल्पफुल हुआ है बहुत सारे मतलब काम पे आए हैं तो मैं इस यहाँ पे कुछ शॉर्ट वीडियो आपको दिखाता हूँ कि इसका जो मेन रीज़न है किस रीज़न की वजह से व्हाट्सअप जो है इतना रातों रात जो है मतलब अनवायरल हो गया मतलब बंदे जो लोग नीचे गिरने मतलब नीचे आने लगा कि व्हाट्सअप जो है इतना सिक्योर नहीं है उसकी वजह से दूसरा कोई ऐप मतलब उसका रिलेटेड जैसा कि सिम इक्वल काम होते थे तो उसी मैसेजिंग ऐप को हम लोग मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ शॉर्ट वीडियो यहाँ पे दे रहा हूँ आप यहाँ से देख सकते हो उसका क्या प्रॉब्लम है मेन रीज़न क्या है ठीक है नमस्कार दोस्तों क्या व्हाट्सएप अब आपके सारे मैसेजेस पढ़ सकता है क्या व्हाट्सएप अब आपका डेटा फेसबुक को दे देगा बहुत चर्चा हुई है इस इशू पर सोशल मीडिया में न्यूज की खबरों में और बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है मेरी राय में इस व्हाट्सएप के इशू को लेकर तो आइए इस वीडियो में गहराई से जानते हैं व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी क्या है आपको इससे क्या असर पड़ेगा और कैसे आप अपनी प्राइवेसी को इस पॉलिसी के बावजूद भी सुरक्षित रख सकते हैं तो आप में से बहुत से लोगों के व्हाट्सएप में दोस्तों ये नई नोटिफिकेशन आई होगी आपने नोटिस किया होगा जहां पर व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी बताई है और नीचे एक एग्री का बटन दे रखा है उसके अलावा कोई यहां पर नीचे बटन नहीं है डिसएग्री नहीं कर सकते आप इससे अगर इसे क्लोज करना चाहें तो बहुत ऊपर कॉर्नर में एक क्रॉस का बटन दिखेगा और अगर उसे भी क्लिक कर देंगे तो ये नोटिफिकेशन फिर आएगी आपको आती रहेगी जब तक आप इसे एग्री नहीं कर देते या फिर 8 फरवरी के बाद व्हाट्सएप आपको अपनी ऐप यूज भी नहीं करने देगा अगर आपने प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करी तो हम में से कितने लोगों को ऐसी आदत लगी हुई है दोस्तों कि जब भी हम ऐसी कोई नोटिफिकेशन देखते हैं तो हम अंधाधुंध एग्री ताकि हम अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट कर सके लेकिन सच बताऊं ये सही चीज नहीं है आखिर ये हमारी प्राइवेसी की ही बात है हमारी खुद की सुरक्षा की ही बात है तो इन चीजों को और बेहतर समझना हम सबके लिए ज्यादा जरूरी है तो क्या है इस व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी में और क्यों लोग इतना कंसर्न फील कर रहे हैं सबसे बड़ी चीज यह है कि व्हाट्सएप अब आपसे ओपनली कह रहा है कि वो आपका कुछ डेटा फेसबुक की कंपनीज के साथ शेयर करेगा फेसबुक की कंपनीज क्या है Facebook Facebook Messenger Instagram basically जो भी कंपनी फेसबुक ने खरीदी होगी लेकिन ये कोई नई चीज नहीं है दोस्तों ये व्हाट्सएप पहले भी करने लग रहा था लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है जून 2020 की जो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग आप इससे ऑप्ट आउट कर सकते थे आप सेटिंग्स में जाकर एक ऐसा बटन चेक आप या तो इससे एग्री करेंगे या फिर व्हाट्सएप यूज करना बंद कर दीजिए आप मैसेज व्हाट्सएप पर भेजेंगे किसी को क्या लिख कर भेज रहे हैं क्या वहां पे लिंक भेज रहे हैं सारा डेटा सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक के पास चली जाएगी फेसबुक आपके सारे मैसेजेस पढ़ पाएगा लेकिन ये चीज गलत है दोस्तों व्हाट्सएप अभी भी एंड टू एंड इंक्रिप्टेड रहेगा एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होती है ये मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं शॉर्ट में बताऊं तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब यह है कि आप जिसे मैसेज भेज रहे हैं आपके अलावा और उस मैसेज को रिसीव करने वाले के अलावा किसी और को कॉन्टेंट नहीं पता लगेगा कि क्या इस मैसेज में लिखा गया है कोई तीसरा बंदा नहीं पढ़ सके किसी को तो ये end to end encryption WhatsApp में अभी भी रहेगा कहीं नहीं जा रहा है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं कि कोई तीसरा बंदा आपके मैसेजेस पढ़ सकता है या आपके मैसेजेस फेसबुक के पास चले जाएंगे in fact at this point of time WhatsApp में ये नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू होने के बाद भी व्हाट्सएप एक बेटर मैसेजिंग सर्विस है as compared to Facebook Messenger और इंस्टाग्राम मैसेंजर क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम के मैसेजेस में कोई एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं है यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम चाहें तो आपके मैसेजेस के कंटेंट को पढ़ सकते हैं आप एक से दूसरे बंदे को अपने दोस्त को क्या लिख रहे हो फेसबुक मैसेंजर पर इंस्टाग्राम मैसेजेस में ये फेसबुक और इंस्टाग्राम पढ़ सकते हैं हालांकि नई टी शर्ट खरीदनी है ऐसी तो अगले दिन आपने देखा होगा कि फेसबुक पे कैसे टी शर्ट की एड्स आने लग रही हैं आपको इस तरह से काम करता है इनका सिस्टम आप जिसको जो भी मैसेज भेजोगे उससे कीवर्ड्स निकाल लिए जाते हैं और उसके बेसिस पे आपको टारगेटेड एड्स दी जाती हैं या आपने किसी को बोला कि मुझे नया प्ले स्टेशन खरीदना है तो आपको प्ले स्टेशन की एड्स आने लग जाएंगी साइड में यही है बेसिकली फेसबुक और इंस्टाग्राम का बिजनेस मॉडल दोस्तों ये बेसिकली एड्स बेचते हैं एडवर्टाइजर्स को और कहते हैं कि ये देखो हमारे पास इतने लोगों का डेटा है हम जानते हैं कि ये इंसान क्या पसंद करता है ये इंसान इस दिन इसको क्या मैसेज लिख रहा है इस इंसान को किस चीज की जरूरत है तो एडवर्टाइजर्स आओ और हम इन बंदों को वो एड्स दिखाएंगे जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो तो सवाल यहां पर यह उठता है कि इस फेसबुक के बिजनेस मॉडल को सपोर्ट करने में व्हाट्सएप यहां पर क्या करने लग रहा है क्योंकि व्हाट्सएप चैट्स तो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड हैं तो मैसेजेस का कंटेंट तो पढ़ा नहीं जा सकता तो किस तरह से और मदद मिल सकती है फेसबुक को व्हाट्सएप से लिए गए डेटा से यहां पर हम ओरिजिनल क्वेश्चन पर वापस आते हैं कि क्या डेटा है जो व्हाट्सएप अब फेसबुक को देगा यहां पर ये डेटा होगा दोस्तों व्हाट्सएप मैसेजेस को छोड़कर बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट जो भी व्हाट्सएप आपके फोन से निकाल सकता है जैसे कि आप कौन सा मोबाइल फोन यूज करने लग रहे हो उस पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है आपकी बैटरी लाइफ कितनी बची है आपके फोन में आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ कैसी है आप कौन से टाइम जोन में हो आपका आईपी एड्रेस क्या है जिससे कि आपकी लोकेशन पता लग सके आप कहां रहते हो अप्रोक्सीमेटली आपने कौन सी प्रोफाइल पिक्चर लगाकर रखी है व्हाट्सएप पे आपने क्या स्टेटस लगाया है व्हाट्सएप पर आपने क्या नाम लिखा है अपना व्हाट्सएप पर आपके सारे कॉन्टैक्ट के जो फोन नंबर हैं उनके नाम उनकी प्रोफाइल पिक्चर सारा डेटा अब व्हाट्सएप फेसबुक को दे देगा तो अब आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि ये जो बाकी बचा हुआ डेटा है जो इतनी बड़ी लिस्ट मैंने आपको सुनाई ये भी कितनी यूजफुल होगी फेसबुक के लिए एडवर्टाइजर्स को बेचने में बहुत से लोग दोस्तों व्हाट्सएप से स्पेशली इसलिए इतना नाराज हैं क्योंकि जब 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा था तो व्हाट्सएप ने अपनी एश्योरेंस दी थी कि चिंता मत कीजिए हम कम से कम डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे हम प्राइवेसी को एक राइट समझते हैं हम सबकी प्राइवेसी रिस्पेक्ट करेंगे कभी भी हम एड्स नहीं दिखाएंगे अपने प्लेटफॉर्म पर हालांकि अभी भी व्हाट्सएप ने कहा है कि वो कोई एड्स नहीं दिखा रहा है लेकिन नई प्राइवेसी पॉलिसी में अब इन्होंने अपनी वर्डिंग थोड़ी सी चेंज कर दी है इन्होंने लिखा है कि अब अगर वो एड्स दिखाएंगे तो वो आपको जरूर बताएंगे फ्यूचर में तो अब लोगों को इस वर्डिंग चेंज की वजह से लग रहा है कि आने वाले टाइम पे व्हाट्सएप भी एड्स दिखाने लगेगा मिलेगा और ये कोई आखिर हैरानी की बात नहीं होगी क्योंकि याद कीजिए जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा था 2014 में तो उसने 22 बिलियन डॉलर स्पेंड किए थे व्हाट्सएप को खरीदने में अब इतने पैसे इन्होंने यहां पर स्पेंड किए हैं अगर आप प्योर बिजनेस परस्पेक्टिव से देखेंगे तो ये पैसा इन्हें कहीं ना कहीं से तो रिकवर करना ही था और व्हाट्सएप में और क्या तरीका है पैसा रिकवर करने का एक्सेप्ट लोगों का डेटा यहां पर लिया जाए और एडवर्टाइजर्स को बेचा जाए कोई और बिजनेस मॉडल यहां पर क्लियर कट दिखता नहीं है फेसबुक के एस्पेक्ट से अगर आप देखोगे तो तीसरी सबसे डेंजर चीज जो शायद व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में लिखी है वो ये है कि व्हाट्सएप अब आपका डेटा ना सिर्फ फेसबुक को देगा बल्कि फेसबुक से एसोसिएटेड अगर कोई थर्ड पार्टी होगी कोई भी और कंपनी होगी जो फेसबुक की सर्विसेज यूज कर रही होगी तो वो डेटा उनके पास पास भी जा सकता है और जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड वाली चीज मैंने आपको बताई थी ये आप अपने दोस्त के साथ चैट कर रहे हो तब तो ये काम करती है लेकिन अगर आप किसी व्हाट्सएप के बिजनेस अकाउंट के साथ चैट कर रहे हो तो ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड वाली चीज काम नहीं करेगी क्योंकि आपको मैसेज दिखेगा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट को वहां पर मैसेज दिखेगा और उस व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के पीछे कितने भी लोग हो सकते हैं एक पूरी कंपनी हो सकती है तो वो आपके मैसेजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फायदे के लिए बेसिकली कोई भी थर्ड पार्टी कोई भी और कंपनी अगर अपना व्हाट्सएप पर बिजनेस अकाउंट बनाकर रखती है और आप उनके साथ चैट करते हैं तो वो आपके मैसेज की हिस्ट्री भी ले सकती है मैसेज के कंटेंट को भी इस्तेमाल कर सकती है अपने फायदे के लिए और ये एक तरह से वो कहते हैं ना पैंडोराज बॉक्स खोल देता है मतलब भयानक सी पॉसिबिलिटीज दिखने लगती हैं कि ये भी पॉसिबल हो सकता है ये भी पॉसिबल हो सकता है ये भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में लिख दिया था मान लो आपने अपना कोई सेंसिटिव डेटा यहां पर किसी थर्ड पार्टी को दिया बिजनेस अकाउंट के द्वारा जैसे कि मान लो बैंक अकाउंट की कोई डिटेल्स दे दी आपने और उस कंपनी में कोई डेटा लीक हो जाता है तो वो डेटा लीक पब्लिक हो जाएगा और आपकी सारी अकाउंट की इंफॉर्मेशन आपका सारा सेंसिटिव डेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा किसी भी कंपनी का दुनिया भर में अगर कोई भी डेटा लीक होता है और वो कंपनी अगर व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट ऑपरेट कर रही थी तो आपके डेटा पर खतरा पहुंचता है उससे दूसरा एग्जाम्पल यहां पर आप ले लो कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसी कंपनी का मान लो कोई ऐसी कंपनी फ्यूचर में आती है जो कि आपके सेंसिटिव डेटा का इस्तेमाल करेगी पॉलिटिकल कैंपेन्स में आपको पॉलिटिकली ब्रेन वॉश करने में जैसे कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने किया था मैंने इस वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि एग्जैक्टली exactly ये चीज इन्होंने कैसे करी थी आपका व्हाट्सएप बिजनेस से वो डेटा लेकर इस्तेमाल कर सकती हैं या फिर फेसबुक से जैसे कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने डेटा लिया था वैसे फेसबुक से लेकर डेटा इस्तेमाल कर सकती है मैं आपको फोर्स करने में झूठी खबरें दिखाने में इन इन सब चीजों के लिए एक्सप्लॉइट किया जा सकता है आपको तो जैसा मैंने कहा पॉसिबिलिटीज अब एंडलेस हो गई हैं इस नई प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से इनफैक्ट सरकार को भी अब आपको टारगेट करना है तो अब इस नई प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से आसान हो जाएगा cyber security expert Jitin Jain ने कहा है कि सरकार अब सर्वेलेंस आसानी से कर सकती है क्योंकि व्हाट्सएप अभी तक क्या करती थी कि सारे डेटा को डिनाई कर देती थी सरकार जब भी व्हाट्सएप से कोई इन्फॉर्मेशन मांगती थी तो व्हाट्सएप कहती थी कि दे, देखो मेरे पास कोई डेटा नहीं है यहाँ पर हम तो कोई डेटा कलेक्ट ही नहीं करते तो हम आपको कोई डेटा नहीं दे सकते लेकिन अब सरकार व्हाट्सएप से पूछेगी कि ये ये डेटा जरा मुझे ला कर दो तो व्हाट्सएप तो ये नहीं कह सकती कि मेरे पास कोई डेटा नहीं है यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी में खुद लिखा है कि व्हाट्सएप ये डेटा कलेक्ट करने लग रही है तो उस डेटा को अब सरकार को दिया जा सकता है ज्यादा आसानी से तो अब सोल्यूशन क्या है यहां पर आपके पास दोस्तों एक ऑप्शन तो यह है कि आप व्हाट्सएप को यूज करना ही बंद कर दो और एक ऑल्टरनेटिव ऐप का इस्तेमाल करो जैसे कि सिग्नल या टेलीग्राम मेरी राय में ये बेस्ट ऑप्शन है इसकी मैं आगे बात करूंगा लेकिन इससे पहले मैं सेकेंड बेस्ट ऑप्शन की बात करना चाहूंगा आप में से वो लोग जो व्हाट्सएप को अभी भी यूज करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करके ज्यादा से ज्यादा ये करने के लिए हम फिर से इस लिस्ट पर जाते हैं कि व्हाट्सएप कौन कौन सा डेटा आपका कलेक्ट करती है और एक एक करके इन सारे डेटा को खत्म करने की कोशिश करते हैं तो पहली चीज तो आप ये करिए कि अबाउट सेक्शन में कुछ मत लिखिए अपने कोई स्टेटस मत डालिए व्हाट्सएप पर कोई प्रोफाइल पिक्चर मत डालिए व्हाट्सएप पर और अपने नाम को भी असली नाम की तरह मत लिखिए कुछ अलग ही नाम लिखिए अपने व्हाट्सएप नाम में तो ये करने से व्हाट्सएप के पास ना आपकी प्रोफाइल पिक्चर होगी ना आपका कोई स्टेटस होगा ना कोई ना कोई अबाउट इन्फॉर्मेशन होगी ना कोई आपका असली नाम होगा इसके बाद व्हाट्सएप आपका मोबाइल फोन देख सकता है कि आप कौन सा मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं आप किस टाइम जोन में है आपकी सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या है और आपके फोन की बैटरी लाइफ क्या है मेरी राय में ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है हर किसी के पास कोई ना कोई फोन होता है कोई बैटरी लाइफ होती है तो ये डेटा फेसबुक व्हाट्सएप के पास चला भी गया तो कुछ नहीं जा रहा लेकिन एक क्रिटिकल चीज है यहां पर और वो है आईपी एड्रेस आईपी एड्रेस के द्वारा व्हाट्सएप आपकी लोकेशन पता लगा सकता है और आईपी एड्रेस को आप हाइड कर सकते हैं एक वीपीएन का इस्तेमाल करके तो जब भी आप व्हाट्सएप को यूज करें वीपीएन को ऑन कर लीजिए तो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन व्हाट्सएप को कभी नहीं पता चल पाएगी बहुत से वीपीएन है मार्केट में लेकिन मैं पर्सनली जिस वीपीएन पर ट्रस्ट करता हूं और खुद इस्तेमाल करता हूं वो है नॉट वीपीएन मेरी राय में ये बेस्ट वीपीएन ऐप है क्योंकि ये one of the only VPN app है जो चाइना की फायर को भी तोड़ सकती है चाइना में रहते रहते भी आप इस वीपीएन का इस्तेमाल करके फेसबुक ट्विटर यूट्यूब जैसी वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं जो कि चाइना में बैंड है क्योंकि एक ऐसी कंट्री में बेस्ड है जहां पर इसको किसी सरकार की नहीं सुननी पड़ती और क्योंकि नॉट वीपीएन ने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है तो आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी है तो आपको 70 परसेंट ऑफ मिलेगा इनके दो साल के प्लान पे प्लस एक महीना आप फ्री में यूज कर सकते हैं अगर आप इस लिंक पर जाएंगे Nord VPN dot com slash Dhruv ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कोड बेसिकली ध्रुव है जो आपको इस्तेमाल करना है और वैसे भी एक महीना आपको फ्री में यूज करने को मिल रहा है इनकी मनी बैक गारंटी है अगर पसंद नहीं आया तो आपके पैसे ये लौटा देंगे तो ये करने से आपका आईपी एड्रेस भी हाइड हो गया बचा क्या जो व्हाट्सएप बिजनेस वाला लूप होल था यहां मैं एडवाइस करूंगा कि किसी भी व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट से चैट मत कीजिए कोई भी कंपनी व्हाट्सएप पर मैसेज करती है कोई उन्हें चैट करने की जरूरत नहीं है सिर्फ पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए इसे इस्तेमाल कीजिए तो अगर इन सारे पॉइंट्स का आप ध्यान रखेंगे तो आप व्हाट्सएप को इस्तेमाल कर पाएंगे अपनी प्राइवेसी ज्यादा से ज्यादा बचाकर लेकिन जैसा मैंने पहले कहा बेस्ट ऑप्शन तो यही रहेगा कि आप व्हाट्सएप को छोड़ दें और सिग्नल या टेलीग्राम ऐप इस्तेमाल करना शुरू कर दे सिग्नल एक नॉन प्रॉफिट के द्वारा बनाई गई ऐप है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ऐप कहेगी मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं तो मैं ये ये एड्स लगानी शुरू कर दूंगी अपने प्लेटफॉर्म पे क्योंकि जिन लोगों ने इस ऐप को बनाया है उन्हें पैसे कमाने में इंटरेस्ट ही नहीं है और ये ऐप आप आपके किसी भी डेटा को कलेक्ट नहीं करती है एब्सोल्युटली और दूसरा ऑप्शन यहां पर है टेलीग्राम ऐप ये भी पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि टेलीग्राम ऐप को बनाने वाला जो इंसान है उसने बार बार दिखाया है कि वो कैस कभी भी किसी भी सरकार के सामने घुटने नहीं टेकेगा टेलीग्राम ऐप में इनके स्पेशल एंटी सेंसरशिप फीचर्स हैं जिनका इस्तेमाल किया गया था बेलारूस प्रोटेस्ट में जब बेलारूस में इनके डिक्टेटर के खिलाफ प्रोटेस्ट चलने लग रहे थे तो टेलीग्राम ऐप ने प्रोटेस्टर्स का खुले में सपोर्ट किया था यही चीज देखने को मिली थी हांगकांग प्रोटेस्ट में भी टेलीग्राम ऐप ने अपना पूरा सपोर्ट जताया था तानाशाह के खिलाफ आवाज उठाने में शायद इसलिए क्योंकि टेलीग्राम ऐप के जो क्रिएटर हैं वो भी बड़े ओपनली अपोज करते रहे हैं रशियन तानाशाही को एक छोटा सा अपडेट दोस्तों जो मुझे वीडियो बनाने के बाद याद आया आपको भी सुनकर बहुत शॉकिंग लगेगा व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है ये यूरोप में रहने वाले लोगों के लिए बिल्कुल ही अलग है यूरोपियन यूजर यूजर्स के लिए व्हाट्सएप अपना डेटा फेसबुक को बिल्कुल भी नहीं देगा और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि यूरोप में एक strong data protection law exist करता है जीडीपीआर तो ये हमें दिखाता है कि इस पूरी सिचुएशन में सरकार की तरफ से जो लॉज बनाए जाते हैं जनता की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कितने जरूरी हैं यहां पर इंडियन सरकार को भी हमें प्रेशराइज करना चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनाए उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ताकि आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज में सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे अगर आपको मेरा काम पसंद आता है आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं Paytm dot com slash Dhruv Rathee पर या यूट्यूब पर मेंबर बनकर ज्वाइन बटन क्लिक करके ताकि ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूँ चलिए मिलते हैं अगले वीडियो